so hello and welcome friends जैसा कि जानते हैं कि अब एग्जाम आने वाले हैं और पाइथन पर अगर आपको कोई डाउट है तो उसी को लेकर के अगर प्रैक्टिकल एग्जाम में है अगर आपको लूप के कॉन्सेप्ट में अगर कहीं कोई दिक्कत होती है तो उसके लिए यहाँ पर मैं लेके आ गया हूँ एक वीडियो जिसमें आपको मैं दिखाऊंगा कि किस तरीके से आपको लूप का आउटपुट फाइंड आउट करना है प्रिडिक्ट करना है कि आउटपुट क्या आएगा तो चलिए स्टार्ट किया जाए इस वीडियो को सबसे पहले पाइथन की आईडीई को ओपन कर लेना है ठीक है तो यहाँ से मैं पाइथन की आईडीई ओपन कर लेता हूँ ठीक है क्वेश्चन क्या है वो भी आपको दिखाता हूँ ये पाइथन की आईडी ओपन हो गई है लेकिन इसको मैं मिनिमाइज करता हूँ क्वेश्चन पे आते हैं पहले तो ये आ गए हम क्वेश्चन पर तो यहाँ पर आपको ये पहला क्वेश्चन देख रहा होगा ये लूप रिलेटेड क्वेश्चन है और दो लूप की बात करेंगे पहला जो लूप है वो वाइल्ड लूप है और जो दूसरा लूप है वो फॉर लूप है तो दो लूप्स की बात करेंगे और कैसे कैसे आउटपुट प्रिडिक्ट करेंगे उसके भी बारे में बात करने वाले हैं हमारे साथ तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं देखिए यहाँ पर करना क्या है काउंट नाम से एक हमने बनाया है और उसके अंदर जीरो स्टोर किया है ठीक है और यहां पर वाइल लूप लगाया है और वाइल लूप के अंदर काउंट इज अब देखिए ये लिखा है count is less than ten less than ten का मतलब क्या होता है नाइन होता है तो लेस देन टेन का मतलब नाइन हुआ तो यानी कि zero one three four five six seven eight nine तक ये चलेगा ठीक है लेस देन टेन है less than count is less than ten है काउंट में जीरो इनिशियलाइज है तो लेस देन टेन का मतलब नाइन टाइम चलेगा और यहां पर हेलो नाम का वर्ड प्रिंट होगा यहां पर जो भी आप प्रिंट करवाना चाहते हैं वो आप प्रिंट करवा सकते हैं लेकिन यहां पर फिलहाल हेलो दिया गया है तो यहां पर नाइन टाइम अब देखिए जीरो से स्टार्ट करा गया है तो इसको मैं चला करके भी दिखाऊंगा अभी आपको तो यह देखिए जीरो से लेकर नाइन तक आप काउंट कर सकते हैं कितना हुआ तो आइए चलिए इसको एक बार प्रोग्राम में इंप्लीमेंट करते हैं देखते हैं क्या आंसर आता है वैसे तो मैंने आपको बता ही दिया है तो चलिए आइए यहाँ पे इसको प्रोग्राम करके देख लेते हैं ठीक है तो यहाँ पे देख लीजिए एक बार काउंट में जीरो क्यों है पहले तो यहाँ पर हम भी वही करेंगे सेम प्रोग्राम तो यहां लिखा count C O U N T count is equal to zero ये कर दिया आप एंटर करके नीचे आएंगे जैसे ही नीचे आते हैं पर ये हेलो जो है डबल हेडेड कॉमा या सिंगल हेडेड कॉमा के अंदर आपको रखना है ये बात भी आपको ध्यान देनी है ठीक है अब यहां पर क्या करना है यहां पर अब इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट की बात करनी है तो आप यहां पर आप यहां पर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करवा लीजिए सिंपली जैसे कि इसमें दिया गया प्रोग्राम में आप देख ही सकते हैं ठीक है तो यहां पर हम इंक्रीमेंट करवाने वाले हैं तो यहां पर चलिए इंक्रीमेंट करवा लेते हैं यहां से देखा जाए तो ये देखिए यहां पर एक से लेके दस तक यानी जीरो से स्टार्ट किया तो zero one two three nine तक चलेगा कुल मिला के क्योंकि यहां पर हमने नाइन दिया है लेस देन टेन किया यानी नाइन तक लेकिन यहां पर काउंट में जीरो स्टोर है तो नाइन तक चलाने के बाद क्या आउटपुट आएगा नाइन तक चलाने के बाद टेन बार हेलो प्रिंट होता हुआ नजर आएगा तो ये आपका आउटपुट है इस तरीके से आप आउटपुट प्रोडिक्ट कर सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन है उसमें देख सकते हैं यहाँ पे एक्स में टेन स्कोर है और फिर वाई में जीरो फिर X is greater than Y रहेगा X is greater than Y और फिर एक्स वाई को प्रिंट करवा दिया गया है और एक्स में डिक्रीमेंट करवाया गया एक्स में कितना है टेन है तो टेन बनेगा नाइन एट सेवन सिक्स इस तरीके से क्या होगा वाई प्लस वन हो रहा है ठीक है वाई प्लस वन हो रहा है यानी कि वाई प्लस वन पहले वन होगा फिर टू होगा थ्री होगा फोर होगा ऐसे करके चलेगा तो एक बार इसका आउटपुट भी देखते हैं एक बार इस प्रोग्राम को लिखते हैं और आइए समझते हैं जो मैंने बताया बिल्कुल उसी के मुताबिक आउटपुट भी आएगा तो ये प्रोग्राम मैंने लिख रखा है आप देख सकते हैं एक बार इसको चलाता हूँ इसे भी कर चुका हूँ डॉट वाई लगा करके इसको चलाता हूँ यहाँ से तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ten nine eight seven six इस तरीके से आ रहा है और फिर यहाँ पे जीरो टू फोर आ रहा है जीरो टू फोर क्यों आ रहा है उसको भी देख लीजिए यहां पर दिया गया है x is greater than y ठीक है और यहां पर y is equal to Y plus one दिया है तो y प्लस वन अब देखिएगा ध्यान से समझिएगा इस चीज को यहां पर दिया गया है x is equal to X minus one X minus one का मतलब हुआ नाइन एट ठीक है फिर क्या आएगा x माइनस वन होगा तो क्या आएगा नाइन के बाद एट आएगा एट के बाद सेवन आएगा सेवन के बाद सिक्स आएगा ठीक है जैसा कि आपको आउटपुट में भी दिख ही रहा होगा यहाँ पे आउटपुट एक बार फिर से मैं दिखा देता हूं आपको ये देखिए ये आउटपुट है हमारा तो यहाँ पे देखिए ये जो है सिक्स तक ही आ, ये डिक्रीमेंट हो रहा है और फिर जो है यहाँ पर y is equal to Y plus one है यानी कि पहले तो जीरो रहा y में क्या इनिशियलाइज है जीरो फिर यहाँ पे वन आएगा फिर टू आएगा थ्री आएगा फोर आएगा तो यहाँ पर देखिए जीरो है वन है टू है थ्री है फोर है इसी तरीके का आउटपुट आपको देखने को मिल रहा है